电话不接，信息不回，这模式开启，是宝贝还是爱你？我没有去 cash，不信命靠爱情。你问我这是 a s h Well I don't I don't I don't shit。电话不接，信息不回，这模式开启，是宝贝还是爱你？我没有。 去 crash，不信你看我 a c t 你问我啥是 a s h Well I don't I don't I don't shit。我真的没去过。我在家里看 b 恩夜夜秀。e s t h o 笑着擦，摸摸擦，开玩笑，小情绪必须打松下。从地电话来，一句话来不来？不够，来不来？太平洋又没加盖，对我超爱吃香菜，英文都用高级算，韩国瑜伽老师来。You see that shit？Such a dickhead？ 电话不接，讯息不回，沉模式开启，是宝贝，还是爱你？我没有去 crash，不信你看我爱情。你问我谁是 s h Well I don't I don't I don't h a r 电话不接，讯息不回，沉模式。 爱情是宝贝，还是爱你？我没有去开始，不信你靠爱情。你问我谁是爱情？我要 I don't I don't I don't。care。不要抹黑我，不要抹黄我，没有做只是买，没有没有没有没有，去楼下全家欢下而已啦，楼下有点远，在 ATT 旁边而已啦。我想说嘛，有的妹妹说我啊，谁人家妹妹，我只有我妹妹的妹妹。 乱说，baby u n 我最会胡扯 o n that way，真的不泡夜店，只做钱柜。电话不接，讯息不回，这模式开启，是宝贝还是爱你？我没有去 cash，不信你看我爱情。你问我谁是 s h w e l l I don't I don't I don't shit。电话不接，讯息不回，这模式开启，是宝贝还是爱你？我没有去 cash，不信你看我爱情。你问我谁是 s h w e l l I don't, I don't, shit.